Eh, ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum. <clears throat> Naona leo mmenija alfajiri sana, si mlijuaje kwamba nisharudi, maake jana nilikuwa Dar es Salaam. Ili mlojia kwa kifupi tu ni kwamba jana tulikuwa na kikao, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia alikutana na viongozi wakuu wa vyama 19 vya siasa, na bahati nzuri katika mahudhurio ya jana it was very special. Vyama vyote kwa ufupi, viongozi wote wa vyama vyote 19 walihudhuria. <clears throat> Kila mtu alikuwa na shauku ni nini Mama Samia atatuambia, lakini yale wengi ambao tulifikiria atatwambia, kwa kweli ndio aliotwambia. <clears throat> Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia jana <clears throat> alizungumzia mambo makubwa matatu. Baada ya kutakiana heri ya mwaka mpya wa 2023, kwanza alizungumzia kuhusu mikutano ya hadhara. Unajua vyama vya siasa kama wadau, kuna mambo ambayo tulikuwa tunapigia kelele siku zote na kwa muda mrefu, ni mambo mengi, lakini miongoni mwao ni mikutano ya hadhara. Kwa nini imezuiwa kinyume cha sheria? Katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Sasa jana, kwa kiasi fulani, Mama Samia alitufikisha mahali tukasema kwamba kama 2023 itaanza hivi ikaendelea hivi hivi, hatima ya Tanzania katika siasa inaweza ikawa nzuri sana. Kuhusu <clears throat> kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara, mtakumbuka kwamba mwaka elfu mbili mara baada ya uchaguzi mkuu marehemu Rais Mkapa alihutubia akasema kwa mdomo mpana kwamba uchaguzi umekwisha, kilichobaki sasa hivi sasa hivi serikali muiachie nafasi yake ya kufanya maendeleo, na kwa hivyo ni marufuku mikutano ya hadhara. Sasa hiyo kauli kwa kweli ilikera, kwa sababu mtu kama rais anajua kwamba mikutano ya hadhara ipo kisheria lakini unatoa amri kama hiyo kaf ngangari tukasema ila hilo ila hilo haiwezekani mwaka elfu mbili na moja januari tukaandaa maandamano nchi nzima tena ya amani kabisa lakini serikali akasema hapana si tukaandamana kwa sababu hata maandamano ni haki yetu na maafa yaliyotokea nikieleza hapa sitaki nikumbushe ni, ni kilio matangani, lakini kwa kifupi tu ni kwamba maafa makubwa sana yalitokea, watu walipigwa, tukabakishwa na vilema, watu waliuliwa, tukabakishwa na mayatima na wajane, na ilifika extent kwa mara ya kwanza Tanzania wakati wa wakimbizi zaidi ya watu elfu tatu walihajiri Pemba kwa sababu ilikuwa hakukaliki, wakaelekea Kenya Mombasa, na wamekaa huko kwa muda mrefu mpaka mwafaka ulipofikiwa ndo wamerudi. Kwa hivyo hili lilitoa lilitia doa sana kwa Tanzania. Lakini hatimaye serikali ikakaa kitako mikutano ya hadhara ikaruhusiwa. Kwa hivyo hapa mkumbuke tu kwamba wakati mwingine haki haidaiwi kwenye kisahani, haki unaidai na tudai haki na haki ikarudi. Kwa hivyo Tanzania ikawa vyama vya siasa vina ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara. Tumekwenda vizuri tu mpaka hivi karibuni Kiongozi mwingine, rais mwingine alipokuja, yeye akapiga marufuku vile vile, Mheshimiwa Magufuli akasema kwamba tena kwenye jukwaa tu, as simple as that. Sasa vitu vingine mnaweza ukashangaa kwamba huyu ni rais, katiba anaijua, sheria anaijua, leo inakuwaje anafanya amri kama hii? Lakini nasema ni kwa bahati tu watu wakafata amri ile kwamba hakuna mikutano ya hadhara zaidi ya miaka sita. Ilikuwa ni pigo kubwa, kwa sababu vyama vya siasa, miongoni mwa mambo muhimu ni kutafuta <laughs> wanachama. Sasa so, wanachama humpate tu kwa kumkuta barabarani. Moja katika mahali ambamo catchment kubwa ya kupata wanachama kwa vyama vya siasa ni kwenye mikutano ya hadhara, ikawa tumefungwa mikono na miguu, tukapiga kelele sana sana sana sana lakini hatimaye sitaki niende sana ndani huko, hatimaye jana Mheshimiwa Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameruhusu na mimi kwenye kikao nilikuwepo cha jana. Yaani viongozi wote tulisimama tukafurahi, tukapiga kofi kwamba sasa vyama vya siasa vinaruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, ni kisheria. Lakini sasa hapa nazungumza kwamba Kumbe inategemea kiongozi alivyo. Sheria zipo, katiba ipo, sheria za vunjwa, katiba vunjwa eh? na kama Tanzania ambao tumelelewa katika utulivu na amani, ambao sehemu kubwa ni amani ya woga, maana unachukuliwa haki yako hivi hivi, huwezi kufanya kitu. Mtawala au kiongozi wa juu is very very important. De Afrika Kusini asingeridhia yale yaliyoridhia mpaka Afrika Kusini ikakomboka. Basi mpaka leo msishangae kwamba Afrika Kusini bado kungekuwa na matatizo, lakini De kama kiongozi wa Afrika Kusini, kaburu mkubwa, akasema ah, ah, enough is enough. Leo Afrika Kusini ndo kama ilivyo. Na katika hili mimi nasema kwamba viongozi ni muhimu sana, kwanza watambue kwamba hii Tanzania hakuna hata mmoja aliye na hakimiliki, kwamba hii ni yangu, hii ni ya Watanzania wote. Vyama vya siasa ni 19 lakini mimi siamini kwamba wanachama wote wa vyama wanachama members wa vyama vyote 19 wanafika milioni 20. Siamini. Sensa ya juzi ni milioni 61 Tanzania, hawa 40. Wewe unaweka wapi? Vikandamize vyama siasa, hawa wengine 40. Kwa hivyo kwa kweli ni furaha, na katika hili tuna wajibu hasa wa kumpongeza Mama Samia. Amekuwa shujaa, amekuwa jasiri, na hivi ndivyo uongozi wa nchi kama Tanzania unavyotaka. Kwa hivyo katika swala hili mimi nasema tunashukuru sana, kilio cha siku nyingi, malalamiko yamesikika. Rais Samia ameyasikia, amekaa na wenzake na hatimaye jana, alhamdulillah rabbil alamin, kila mtu utafikiri ni sikukuu, na kweli ilikuwa sikukuu. Tunamshukuru sana, tunamshukuru sana. Lakini jingine ambalo lilikuwa ni kataroho ni swala katiba mpya. Mtakumbuka nyie kwamba katiba mpya ni kilio kilio namba moja. Katiba mpya ndio chimbuko ya mambo mengi, hata hayo kero za muungano. Sasa katiba mpya imeanza muda mrefu, imeanza na tumshukuru hapa, alianzisha hii mchakato mzima Mheshimiwa Kikwete, rais mstaafu, aliunda tume maarufu inaitwa tume ya Warioba. Imefanya kazi yake vizuri, ikatoa taarifa yake na walichokisubmit serikalini ni mapendekezo ya katiba mpya inayotokana na tume ya Warioba. Tukaendelea mchakato, likaundwa bunge la katiba. Mimi nakumbuka 2013 ile 2014 bunge la katiba likakaa kitako, likafanya mjadala wa kina <laughs> lakini kama kawaida. Mpira kwa pani, mpira ukatiwa kwa pani. Vyama vya siasa vya upinzani vikasusia, vingine ikiwemo kafu na vyama vinaitwa Ukawa, Umoja wa Katiba ya Wananchi, vilikuwa vyama vitano vile, kafu Chadema, NLD na vingine hivyo tukasema kwa namna hii mchakato unavyokwenda mm -mm. kwa hivyo wenzetu wakaendelea wakatoa katiba inaitwa eh, katiba pendekezwa kwa hivyo kuna katiba ya inayotokana na eh, ripoti ya Warioba, kuna katiba pendekezwa iliyopitishwa na Bunge, lakini vyote hivyo vikasizi, yaani vikafika mahali vimekwama, haviendi havirudi. Sasa ukizingatia mabilioni, siseme milioni mabilioni ya fedha za watanzania wote kila mtu kachangia ukinunua soda kodi ukinunua mchele kodi kwa hivyo kila mtu kila mtanzania amechangia fedha zile kwa hivyo ni fedha za tanzania billions zikawa zimekwama si fedha tu na wakati kuhangaisha watu ikawa tumekwama sasa jingine ambalo mama samia ametuahidi katika mkutano wake wa jana ni kwamba si muda mrefu mkwamo huu wa katiba, mi nasema ya katiba akavyosema yeye, kwa sababu kuna mambo mengi. Kuna katiba ya Rioba, katiba iliyopendekezwa, na akaongeza kwamba tangu tulipoachana 2014 mpaka 2023 hiyo ni miaka minane kwa kuingia tisa, kuna mambo mengi hapa yametokea ambayo pengine hahusiani na hata hizo katiba drafti mbili za katiba, hii ya Warioba na hii pendekezo. Kwa hivyo na hizi sasa nazo zitachukuliwa. Kwa ufupi ni kwamba mkwamo wa katiba mpya ambao kwa muda mrefu ni kilio na kelele, na Masamia ameahidi kwamba huo mkwamo utakwamuka si muda mrefu, na itaundwa kamati maalum. Haitakuwa kama ile Warioba kwamba leo wapi, leo wapi Jang'ombe, watu wanakwenda wanatoa maoni. Ah, una mfumo maalum utatengenezwa kiasi ambacho wadau wanaohusika watakuwemo, ili final tuwe na kitu ambacho Watanzania labda tumekiridhia au tumekubali. Lakini sisi tutatoa wito kwamba vyovyote itakavyotokea, mfumo wote utakaotengenezwa, Mama Samia kama kiongozi uhakikishe kwamba katiba inayopatikana katiba inayopatikana ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa hivyo Zanzibar katika vilio vikubwa Zanzibar. Hizo kero za muungano zote hizo wanaolia sana ni Zanzibar. Tuhakikishe kwamba nazo hizi zimekuwa taken into account, yani zimeingizwa kiasi ambacho kwamba Wazanzibari wanajisikia hasa kwamba yes, katiba hii ambayo ndiyo ya Jamhuri ya Muungano imeweka Zanzibar mahali ambapo Zanzibar wanapenda. Na we ni Mtanzania, lakini usijisahau kwani <laughs> Mzanzibari. Jingine alilozungumzia ni umuhimu ni sheria. Wajua, tume ya uchaguzi ambayo ndio kilio chetu kingine, vyama vya siasa. Uchaguzi wa Tanzania kwa kweli haujawahi kuwa haki, huru na uwazi. Yote chaguzi wafanya 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 ndo kabisa hapo ndo maji maji alizidiunga lakini yote ukiipima hasa ni siasa tu, lakini hakuja kuwa na transparent fair free election. Lakini tunakwenda hivyo hivyo, tunakwenda hivyo hivyo. Kikwazo kikubwa cha chaguzi ni tume ya uchaguzi. Naenda kwenye uchaguzi pase na, na katiba naiweka kwanza, ingawa katiba ndio inayofanya tume ya uchaguzi, lakini hiyo tume ya uchaguzi ilivyo komiteni tume ya uchaguzi zote ambazo zimeundwa ndizo ambazo zinaendesha uchaguzi kwa mujibu wa sheria na katiba. Kwa hivyo ile sheria ya uchaguzi yenyewe, mimi nakumbuka 2015 Zanzibar tulikuwa na sheria ya uchaguzi ambayo haikuwa 100% kwamba watu waliridhia, lakini over 80% ya watu waliridhika, na kwa kweli uchaguzi wa 2015 kwa Zanzibar mimi nasema katika rekodi ya chaguzi tulizofanya sita hizi that was number one. Si kwa sababu kafu alishinda hata uraisi ah, lakini ni kweli ulikuwa angalau kuna free and fairness katika ule uchaguzi. Tumefanya uchaguzi vizuri, lakini rifari alipoona kwamba timu yake ina, ina, inazidiwa magoli yanazidi, akachukua mpira papani, akasema mechi nzima ile ana inalifai. Yaani ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha katiba. Sheria ya uchaguzi Zanzibar inasema kwamba ukishapewa shahada kwamba wewe ni mwakilishi, hakuna mwenyekiti, hakuna sijui kamati gani, hakuna nani anaweza kusema kwamba wewe si mwenye, si mwakilishi. Mimi mpaka leo na certificate kwamba nimeshinda uchaguzi wa ole kwa mjumbe baraza la wakilishi kule Pemba, viti vyote wakilishi tuliramba kafu tulikuwa na tabia tunaachia diwani mmoja wawili 2015 hata diwani mmoja hatukuachia CCM kwa hivyo kule tulikuwa na hapa tulishapiga bao yaani wawakilishi ambao tuna certificate kafu tulikuwa 27 majimbo yalikuwa 54 kulikuwa na uchaguzi mmoja hukufanyika wa Mkwajuni CCM ana majimbo 26 sisi tuna 27 kwa hivyo hata ungefanyika mkwajuni haukufanyika kwa sababu ya matatizo tu ya, ya, ya nini ilibidi ufanywe baadaye, lakini kabla kufanya tena uchaguzi ikawa uchaguzi wote umekuwa nullified, yani umefutwa. Ukisikia tumeajisha mtu akitaja jicho siku hizi masikio na maana anakumbuka vitendo vilivyofanywa 2015. Kwa hivyo sheria ya uchaguzi ina umuhimu wake. Sasa miongoni mwa mambo ambayo mama Samia ametuambia jana <clears throat> ni kwamba kuna sheria zinatakiwa zifanyiwe marekebisho. Tumefurahi kwamba baadhi ya mapendekezo yetu sasa sisi kafu sehemu kubwa sana yamechukuliwa, na nasema tena this one, this is one of the products. Inawezekana sio peke yetu, lakini vyama vingi vilipendekeza kwamba kuna sheria hizi ni kandamizi kwa sasa hazifai. Kwanza sheria ya vyama vya siasa, tulikuwa na sheria nzuri ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 lakini ya elfu ilikuwa balaa, ilikuwa balaa. Sasa sheria kama ile ikifanyiwa marekebisho ikarudi kama sheria ambayo inakubalika vizuri, ni vyama vya siasa. Kwa hivyo vyama vya siasa viridhike na ile sheria yenyewe. Kwa hivyo hilo kwanza, akatuahidi kwamba serikali imo katika kuifanyia kazi na bila shaka kabla ya kupelekwa bungeni kupitishwa, vyama vya siasa navyo vitashirikishwa kuweka input, ili tuone kwamba kuna sheria ya vyama vya siasa ambayo kitanzania hasa upendo, mshikamano, umoja, utamaduni wetu <laughs> vimezingatiwa. Kuna sheria nyingine ya uchaguzi. Sheria ya uchaguzi ndio inaendesha uchaguzi. Yeye alizungumzia kama rais wa muungano kuna serikali mbili Tanzania, kuna serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar. Ni imani yangu kwamba kama sheria ya uchaguzi itafanyiwa mapitio na marekebisho, basi haitakuwa ya neki tu Tume ya Uchaguzi ya Taifa, lakini naamini na kule Rais Mwinyi naye atafikiria hayo kwamba sheria ya uchaguzi ya Zanzibar nayo ifanyiwe mapitio tena makubwa, tena makubwa ile sheria ya uchaguzi ya Zanzibar baada ya uchaguzi wa 2015 ilifanyiwa marekebisho kubwa, kwa sababu waliokuwemo kwenye baraza la kilishi ambao ndio wenye haki ya kufanya kutunga sheria almost 99% walikuwa ni wa chama kimoja cha CCM. Kwa hivyo walifanya marekebisho waliotaka yao waliotaka wao kwa matakwa yao. Sasa kwa hali sasa ilivyo hii ya maridhiano ni imani yangu kwamba sheria ya uchaguzi ya NEC na ZEC zitafanyiwa mapitio na ameahidi kwamba vyama vya siasa kama wadau watashirikishwa. Nyingine ambalo tulitaka vile vile ifanywe marekebisho ni sheria ya polisi, yao ni mbaya mno. Sheria ya polisi inataka mapitio na marekebisho kama sheria ya vyama vya siasa na kama sheria ya uchaguzi. Sasa Mheshimiwa Mama Samia alituahidi kwamba wamo katika shughuli hiyo kama serikali, na kabla haijakuwa final, vyama vya siasa kama wadau tutashirikishwa tuweke input zetu. Naamini kwa mwendo huu, imani yetu ni kwamba tunaweza tukapata sheria ya uchaguzi ambayo angalau ni afadhali, sheria ya vyama vya siasa ambayo inaendesha vizuri siasa za Tanzania sheria hata ya polisi nayo. Kwa hivyo katika sheria hilo nafikiri alituweka pazuri, tukasema basi, unajua unatakiwa ushukuru hata kwa jambo dogo ambalo ulipata. Hili tulopata sisi dogo ni kubwa, kwa hivyo tunashukuru. Jingine alilozungumzia ni umuhimu pamoja na yote, lakini amezungumzia kwamba jamani, katika mikutano hadhara iwe kuna siasa za kistaarabu, isiwe tena ni kutukanana wanachoomba wenzetu ni kwamba wao tuwakosoe, na akasema kwamba sisi mkitukosoa tunakaa kitako. Ala, kumbe barabara ile haijajengwa eh? Sasa tukiijenga wewe unalipita la kusema. Kwa hivyo unafika mahali wapinzani, hakusema wapinzani aa, ah, asema watu ambao wanakosoa serikali. Inafika mahali kila ambapo pametokosoa tumefanya marekebisho, mnalipi la kusema. Kwa hivyo si ajabu watu wakashawishika kwamba ala, kumbe CCM wanaweza kufanya hili na hili. Kwa hivyo hata wanachama wetu sisi <laughs> wakaingia kwenye vyama vyao. Kwa hivyo hilo alisema sana kwamba ni vizuri tuwakosoe eh, kistaarabu na ikiwezekana hata kuelekeza, kwa sababu Tanzania ni yetu sote. Kwa hivyo, waheshimiwa waandishi wa habari, haya ndio ambayo kwa kifupi tu nilitaka kwamba tangu jana sisi ma, majikombeni yana, yana, yana, yana, tunakoga na yanabaki. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa ujasiri wake, anaonyesha kwamba anaweza, anamudu hata kuliko baadhi ya wengine waliomtangulia. Nashukuruni sana.